Yasmin Days Chang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Oke okay guys, kita mulai aja yang line outnya. Saya kurang pandai tapi ayo kita mulai. Nah, ini hasil setelah saya line art. Masih ada yang salah nih, tuh. Dan masih bergerigi. Sekarang saya mau mewarnai.